بادي بذكرى وذكرى دايم مؤسسة بنت الخليل مؤسسة بنت الخليل لكل جديد وحصري لطلب الزحفة الكاملة ودون حقوق من معابرها ألف هلا في حضور تفرح الدنيا برج الاتصال على جوال صفر خمسة خمسة ثمانية اثنان أربعة خمسة خمسة ثمانية بدي بذكرى وذكرى دايم الخيرة قبل القصيدة تعدي من معابرها حفلة البشيرة يجمهر له تعابيره اللي حضوره مع الأنوار مبهرها ألف هلا الدرس منورها يا ناس اليوم لهم مجد ولهم سيرة في الماضي الأزمان والشاهد بحاضرها في الماضي الأزمان والشاهد بحاضرها لوم النفايس تزعفر في مباهيره لكاسر العود كاحد في مباخرها من وجنتنا يهب العود تديره العم والخال ما تحصي مفاخرها العم والخال ما تحصي مفاخرها مجد على منطلب كيف تعميره عمر سبيل القرايح يا معمرها على الالوان دي جبهته لهنا غديره لو دمت سرك من اول هلا اخرها بالنبا والوفا والصدق والجيره اسم المبادئ هذا اللزمة ما بنت تقصيرة والوقفة النادرة ما هو بذاخرها والوقفة النادرة ما هو بداخرها بدي بذكرى وذكراه دايم الخيرة قبل القصيدة تعدي الديرة فيها ابن عرس الوليدة منورها يا نسل الجو منهم مجد منهم سيرة في ماضي الأزمان والشاهد بحاضرها في ماضي الأزمان والشاهد بحاضرها يوم النفايس زعفر في مباهيرة لكاسر العود فاحا في مداخرها من وجنتنا يهب العود تديره العم والخال ما تحصي مفاخرها العم والخال ما تحصي مفاخرها الحجت على لدى مؤسسة كيف تعميرها بنت الخلف عمر خبيل القراية يا معمرها طلال الوالد باختار له مغاديره ذوب تسيرك من اول على اخرها يعني طيب النبا والوفا والصدق والجيرة اسم المبادئ سنتك صيرة والوقفة النادرة ما هو بداخرها والوقفة النادرة ما هو بداخرها والوقفة النادرة ما هو بداخرها